Amb l'aprovació avui d'aquesta elèctrica municipal, dotem d'eines a l'Ajuntament per independitzar-se de l'oligopoli elèctric a l'hora de fer el contracte de compra elèctrica de l'Ajuntament i així estalviar-nos mig milió d'euros, per tenir una ciutat més verda i, i tornar a fomentar la generació d'energies renovables, per possibilitar l'autoconsum a la ciutat, una de les mesures que ha estat paralitzada i que ha estat plena de traves degut al govern central que mai l'ha posat en marxa, per tenir eines per combatre la pobresa energètica i fer efectiva la llei 24-2015, per fer partíceps de la ciutadania i que esdevinguin motors de la transició energètica i per impulsar el sector econòmic de les energies renovables renovables enfonsat per les últimes polítiques del govern popular. Avui donem la benvinguda a Barcelona Energia, l'empresa pública més gran i important de tot l'estat espanyol. Demanem al govern municipal que ho aprofiti, que en faci un bon ús i que, per tant, doncs, també d'alguna manera corregeixi aquest ridícul estrepitós que ha fet en el seu moment amb el contracte del subministrament elèctric de l'Ajuntament. Pensem que l'empresa pública terça pot ser un bon instrument per potenciar la generació d'electricitat a partir de l'energia solar i, a més, també pensem que en un futur l'empresa també podria donar impuls a model d'autoconsum en determinats equipaments o comunitats de veïns. Però vull acabar amb un advertiment al govern i és que ara tindrem l'eina, però aquesta eina fa falta que la, que la utilitzem bé. Eh? Per això també vull deixar clar que serem exigents, demanarem, demanarem que les coses es facin de forma rigorosa i sense demagogies. Entenem, per tant, que aquesta és una peça clau per poder impulsar una política energètica pròpia que afavoreixi la implantació d'infraestructures generadores municipals, que cobreixi el consum energètic de l'Ajuntament, a més de poder comercialitzar energia a tercers, i que faciliti l'autoconsum energètic als privats. No creiem que aquesta nova empresa municipal garanteixi que es pugui baixar la factura de l'electricitat dels barcelonins i creiem que tampoc garanteix que es pugui combatre amb més eficàcia la pobresa energètica. I això ho diem perquè vostès mateixos ens han dit que es donarà electricitat a 20.000 famílies de Barcelona. A Barcelona hi ha 655.000 famílies. Estem parlant de que només podem influir sobre un 4%, perdó, un 3% de la població de Barcelona. Entenem que és l'inici del futur subministrador d'energia renovable en edificis de l'Ajuntament, ens dependents i amb la intenció, en un futur bastant llunyà, de poder subministrar a un nombre reduït de famílies en relació a, a, Barcelona, a les famílies que hi ha a Barcelona i eh, focalitzades contra la pobresa energètica. Eh, ens sobta una mica el discurs grandiloquent que es fa sobre aquest tema perquè estem parlant d'un inici. Ens trobaran al seu costat. Eh, cal també que aquest acord signifiqui i impulsi el sector de les energies renovables a la ciutat de Barcelona i de, i de fet també arreu del país. És una bona oportunitat per poder-ho fer possible.